सबकॉन्शियस माइंड की ज़रूरत है connect your third eye that's all I say and no दैट महादेव हमारे साथ हमेशा हमेशा है हाँ जी Wake up Today's gonna be a good day Wake up Today's gonna be a good day Wake up Today's gonna be a good day Wake up Today's gonna be a good day Set your affirmations, aspirations I got shit to do, the aftermath of preparation Good food, good mood, blood in circulation One step at a time, yeah that's how you make it Set a goal you control and the steps you take them I try to pick one thought, have some concentration And if I make a mistake, it's called education I try to do this every day, call it replication Wake up, today's gonna be a good day भाई मिनी स्विट्जरलैंड निकलना है और हमारे जो ड्राइवर है उन्होंने रिसीट ही नहीं ली है हिमाचल की बताओ हद है यार हद है हद है क्या है ये कहाँ पे है ये लोग क्यों मिलते हैं हम लोग को ऐसे लोग Oh, the view, guys. Oh my god. Love, love, love, love, love. क्या बात है क्या बात है पहाड़ियों को लेके Let's go, पंच किलोमीटर जाना पड़ेगा और बंदा ना शिव मंदिर भी अंदर बना देगा वो थोड़ा आगे है Hey guys, so we are in Khajir, which is also called the mini Switzerland, and it's raining. It's extremely cold. Everybody's deciding whether to walk or to take a horse and ride over it. But let's see. I'm really happy. I don't care because it's a beautiful weather not a lot of people जब ज़्यादा क्राउडेड हो जाता है ना तो and just becomes like a photo booth वो मुझे नहीं पसंद एंड आई फील लाइक कि थोड़ा फ़ोटोज़ खींचो थोड़ा कॉन्टेंट बनाओ थोड़ा शूट करो बट रहो यहाँ पे you know just don't be like on your phone so yeah that's that's good and let me quickly show you guys how that looks बहुत ठंड है and and and you know world I am gonna get those photos वो कॉस्ट्यूम पहन के आई लाइक दैट मेरा ऐसा बचपन का फ़ोटो है एक मेरे घोड़े का नाम है राजा और पता नहीं मैं कैसे बैठी हूँ Raja I just hope nobody moves nobody moves cause I am sitting on the horse guys oh my god I am excited but Raja बहुत हिल रहा है राजा को रानी पसंद नहीं आई लगता है oh my God okay got go bye 이거 방울에 이거 어디서 알아가네 Finally, horse riding. Scene ही अलग है ना हॉर्स राइडिंग का मजा आया ब्रो सीन एकदम शुक्रिया हमारा दिन बनाने के लिए शुक्रिया पाजी <laughs> What's up guys? We are halting amongst these beautiful horses and uh, मज़ा आ गया ओए होए क्या ठंड है और क्या धुआं चल रहा है दिस गाय इज़ तूफ़ान और तूफ़ान से दौड़ता है on that note I want you guys to hear this song by A R Rahman तूफान सीकुड़ी फ्रॉम दिस फिल्म अरे यार सारा अली एंड धनुष विद अक्षय कुमार अतरंगी यारी इतनी कमाल फिल्म है and by the way A R Rahman ने इसको डायरेक्ट भी किया है so you guys must watch it just some info over to the nature सबसे सही बात क्या पता है कि यहाँ के पेड़ बहुत लंबे हैं बहुत पुराने हैं and it makes me feel absolutely connected to nature and I love it so much I mean this is me like if I had a chance I would have my house open like कुछ नहीं चाहिए ही नहीं कुछ I just want fresh air no air conditioning I love that life yo I am so happy end of November and I mean beginning of November and of month और इतना सही अनएक्सपेक्टेड ट्रिप मज़ा आ गया यार मज़ा आ गया ये होता है ज़िंदगी और साल ऐसे ही एंड होना चाहिए अच्छे नोट पे और शुरुआत भी होना चाहिए अच्छे नोट पे ही ट्रिप्स आते रहे आई होप और अभी मैं जा रही हूँ चाय पीने चाय तो मैं ज़रा भी नहीं मिस करने वाली इन वादियों की लाइक माशाल्लाह look at that I don't think you guys can uh, okay see तो ये जो छोटे छोटे bullets है वो actually गांव है uh, और ये इन लोगों का गांव है आर हॉर्स राइडर्स और it's beautiful very simple life my horse guy told me that he doesn't work two months because यहाँ पे स्नो होता है and this is is only job but the other The other time of the year he works like his A off because it's the season. Kind of makes me think like, wow, right? Our lives are really connected, and I feel like this is the meaning we should find in our lives as well. And that's just the beauty of it. सिर्फ काम मत करो घूमो फिरो अपने लाइफ्स को दूसरों के लाइफ के साथ रिलेट करो और सिंपलिसिटी में सबसे ज़्यादा जूस है and I always promote that every time because that's a F in reality grow like for real let's go have chai बहुत हो गया जय भोलेनाथ यहाँ पे कुछ ज़्यादा फुटेज नहीं लूँगी बस ये कहूँगी कि लिव इन द मोमेंट और भोलेनाथ की कृपा रहे <laughs> क्या बोलता है विडू हमेशा से शिवा के साथ शिवा तो रहेगा ना भाई सी यू चलो सबकॉन्शियस माइंड की ज़रूरत है connect your third eye that's all I say and no दैट महादेव हमारे साथ हमेशा हमेशा है हाँ जी